мектепке биринчи класска электрондук каттоо башталды улуттук банк коммерциялык банкка куймаларды сатууга уруксат берди россельхознадзор кыргызстанда чыгарылган адал колбасадан чочко эти табылгандыгын билдирди бишкектеги ынтымак сейил багына көзөмөл камералар орнотулду кыргызстандык балбан роман ким азия чемпионатында коло утту биринчи класска мектепке электрондук каттоо бүгүн 10 апрелде башталды билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей электрондук каттоо эки этапта жүргүзүлөт биринчи этап юридикалык жашаган жери боюнча онунчу апрелден жыйырма бешинчи июнга чейин экинчи этап жашаган жерине карабастан жыйырма алтынчы июндан отуз августка чейин уланат кыргызстандын улуттук банкы коммерциялык банкка операцияларды куйма түрүндөгү баалуу металлдар менен жүргүзүүгө уруксат берди улуттук банктын расмий сайтында маалымдалгандай кыргызстандын улуттук банкы эки миң жыйырма үчүнчү жылдын бешинчи апрелиндеги чечими менен финанс кредит банк ачык акционердик коомуна улуттук банк тарабынан чыгарылган афинаждалган өлчөнгөн куйма түрүндөгү баалуу металлдар менен операцияларды нак жана нак эмес формада жүргүзүү укугуна уруксат берген кыргызстандан россияга экспортолуп жаткан адал колбасадан чочко эти табылган бул тууралуу россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын сайтында маалымдалат ведомствонун билдирүүсүнө таянсак россельхознадзор кыргызстандын тиешелүү органдары республикадагы мал чарба аныктарын россияга экспорттоодо ветеринардык көзөмөл жүргүзүүдөгү ишин жетишсиз деп эсептейт өз кезегинде тойбос компаниясы россельхознадзордун билдирүүсүнө жана кыргызстандыктардын тынчсыздануусун эске алып эч качан адал эмес этти колбасага колдонбогондугун мал союда шарият мыйзамдары так сактала тургандыгын билдирди бишкек шаарында ынтымак сейил багында видео көзөмөл камераларын орнотуу иштери уланууда муниципалитеттен билдиришкендей бүгүнкү күндө сейил бакта жүздү таануу функциясы бар алты видео көзөмөл камерасы орнотулду учурда бишкек шииби vpn каналынын жардамы менен жыйырма төрт саат бою укук бузуу боюнча көзөмөл жүргүзүүдө мэриядан билдиришкендей мындан тышкары соода саттык жана көрктөндүрүү эрежелерин бузуу фактылары катталат кыргызстандык балбан роман ким казакстанда өтүп жаткан күрөш боюнча азия чемпионатына коло медаль утту роман ким грек рим күрөшү боюнча жүз отуз килограмм салмакта катышып коло үчүн кармашты өзбекстандык темурбек насимовду он бир эсебинде утуп алды аталган мелдеште жол махмудов алтын медаль уткан белгилей кетсек азия чемпионаты тогузунчу он төртүнчү апрель күндөрү астана шаарында өтүүдө